карбонаттын гидрокарбонатка айлануусу силер билесиңерби көмүр кычкыл газын алуу үчүн кальцийдин гидроксидин же акиташ суусун пайдаланышат акиташ суусу аркылуу көмүр кычкыл газын өткөрсө ал бозорот дагы ээрибеген кальцийдин карбонаты пайда болот бирок ашыкча алынган көмүртектин төрт оксидинен кальцийдин гидрокарбонатынан чөкмөсү жок болуп кетет кальцийдин гидрокарбонаты сууда жакшы эригендиктен